kwa usanifu wa hichi kiwanda kinaweza kutengeneza bidhaa nyingine. Saizi hii ya malaria ina mkataba wa kwanza haukutekelezwa na Wizara ya Afya, wa pili wanazungusha kusaini, wanazungusha na, na hii sema Mheshimiwa Rais anajua mimi nimekuja hapa leo, wanazungusha kusaini mkataba wa pili wa kununua dawa hapa. TAMISEMI na Wizara ya Afya wanazungusha. hasa sasa mimi si, si, si walaumu, ila ndio ukweli, si mnanielewa? Lakini ehe, ndio ndio wanazungusha. Bidhaa ya pili ambayo ni ni dawa ya kuua wadudu kwenye kilimo kwenye kilimo imeshafanyiwa majaribio misimu mitatu, matokeo chanya. Hawa hawajawaambia kwa sababu wao waungwana, wanazungushwa kuipatia kibali hiyo dawa. Inua dumu hilo bwana, inua dumu hilo, liko hapo. E bwana kijana, inua ile ya, ya, ya, ya kilimo hiyo hiyo, imekamilika. Wanazungusha kutoa kibali na mimi nawatumia ujumbe leo, nyie zungusheni, ila wakulima wanajua, na sisi tunashtaki kwa serikali na tunashtaki kwa Mungu pia. Madawa yanaleta athari mbaya kwa, kwa wananchi wetu, kansa na kila kitu. Hiyo ni rafiki. Wanasema oh, hatuna pesa ya kukaa kikao kupitisha. Kiwanda kikasema tunakupeni hizo pesa milioni kumi na tano kaeni mwangalie, asema ah, mkitupa mnatu, mnatu influence. Basi tunaomba tunaomba jambo jema kama hivi la kubembeleza mtu, hilo halikubaliki. Na mimi nasubiri hiyo ya, ya, ya, ya mbolea hiyo ya, ya kupulizia mazao. Wasipotekeleza hiyo, naandika barua kwa Mheshimiwa Rais na kwa majina nataja fulani na fulani na fulani na fulani na fulani na fulani. Hawa hawataki ingie sokoni, wana maslahi. Unataka mimi nianze kuwaza, kuna watu wanahongwa ili hii ya malaria isinunuliwe, kuna watu wanahongwa ili hii ya kilimo isiende. Sasa kuna mtu hapa atainuka, bwana, mbona ameongea sio kama balozi? Kwenye watu kufa kuna kuongea kama balozi? Baada ya kusema hayo, ndugu wanahabari, mtusaidie kuwajulisha watu ya kwamba bidhaa hii kwa mtu mmoja mmoja, karibuni kiwandani hapa, na mimi mkija kwa wingi kama ambavyo mmeonyesha sapoti yenu kwetu, mnanipa nguvu. Kule Cuba ninakokwenda tayari tumeshaweka orodha, nataka niwadonolee tu kidogo yako magonjwa hapa yanaua watu wetu, dawa hakuna, Cuba zipo. Sasa mimi nitaendaje kuomba hapo? Hii tuliomba hamjafanya, sijui kama mnanielewa. Orodha ninayo, nikifika tu naanza naomba hii, naomba na hii, tutanunua kwa bei nafuu. Ikifika hapa mnapata Watanzania maisha yao yanaokolewa, yana wanaishi iko dawa moja dozi moja milioni sita. Nani atapata milioni sita? Nani? Lakini Cuba ipo beiche lakini kuna majamaa hapa wanazuia malaria isiende, alafu nikose mi uhalali wa kuomba mambo mazuri zaidi. Ah, hiyo haiwezekani. Baada ya kusema hayo, niwashukuru zaidi, niwatie moyo NDC, mkurugenzi mwendeshaji na timu yako hiki kiwanda ni mtoto wenu, simamieni. Na mimi kwa sababu kiwanda kiko ndani ya ushirikiano wa Tanzania na Cuba, nitakuwa nafuatilia taarifa kujua matokeo ni yepi. Bajeti inayokuja lazima ireflect kuwekeza vya kutosha kwenye kununua dawa hii na kuokoa maisha ya Watanzania dhidi ya malaria. Chapeni kazi hapa. Nafahamu kulikuwa kuna changamoto, nashukuru serikali ilileta pesa kidogo, mishahara ikalipwa. Hapa sio mahala pa kukosa kulipwa mshahara. Lakini Mheshimiwa Balozi Vera, mimi nikuhakikishie tutafanya kazi pamoja, nitafuatilia kila hatua. Mimi ninavyofanya huwa nafuatilia Cuba na nafuatilia nyumbani hapa hapa, mimi ni nyumbani kama kama ukiona pahala watu wana, wanachelewesha mambo yako, wewe niambie, kama tunawasiliana tu, mimi nitashuka na huyo mtu hapa hapa Tanzania, nitashtaki kokote, kwa sababu pia tunafahamiana.